o'zim non bumi bosh bosh narsa aytib olayin bugun ajoyib yangi kecha bo'lib o'tadi bugun bo'ladimi yo kecha bo'ladimi yo'q tushunmadingiz bugun ajoyib yangi yil kecha bo'lib o'tadi shu kecha bo'ldimi yo bugun bo'ladimi yo'q kecha bugun bo'ladi ha bugun bo'ladimi bugun yangilaganda berkima sahar yuraverib yashaymiz mana shu kallerga kelyapsam yangi yo'lda taksi voqea bo'ldi siz yangi yo'l yurmaysizu ana shu yurmagan qiz bo'ldi bo'lmasa o'qituvchilar bilan salomlashib olaylik qani salomlashib assalomu alaykum hurmatli ustozlar sizlarni ushbu kelayotgan 2019 yangi yil bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz sizlarga uzoq umr tilaymiz qani sizlarni o'zingchi ustoz bilan tanish e, salomlashma bo'ldi endi bu yerdagi studentlar bilan salomlashaylik qani e assalomu alaykum assalomu alaykum mana bugun yangi yil ekan deb derazadagi aynakda yo'ltirib chashlar hammada qarab bir narsa yoqmadi deb chashlar gonlari ey nima bo'ldi millioner deyapsiz agar bitta navish paytda stolga kirib choy ichib chiqqandan keyin domla kelsa domla choy suvdan ichib kelarmi ular millioner bo'lmaydi siz millioner bo'lasiz ayo bular millioner emas kim Ne ana bu to'rtta ikki ming oltin bolalari millioner ko'rininglar nimaga ulanasiz davlat ovqat beradi yemay cho'ntagini shular millioner men millioner bo'laman Allah'ın futbol sanatlarından bulsa yere ve selamlaşma olayım. Ya selamun aleyküm Real Muhlisleri. Tuttum yakın düğmen çıkan getirdi. Hadi öyleysen bulsa öyleysen. Ya selamun aleyküm Bersen Muhlisleri. Yediler, şu şoktan tuvarayım. tahir qilgan men senga yuvanishga ketganda dedimi boshingga bir rama ko'chada qilmayotib ketasan ey bu yerga chiqib olib urushmaydida bugun bayram yangi yil urushmasdan bir o'z sahna ko'rinishini boshlaydi mayli san bo'lmasa hozir bir o'yin qilamiz hamma gruppadan bittadan bola chiqsa yo'q qizlar gruppadan kerak emas qizlarga kerak emas beshta bola chiqsa bolalardan bolalar dat er wel aan k a a n Thank you. gari nimaga bo'ladi ababboy e bo'yningdagini o'yinimizni shart shu otaga qarash yo'q otaga so'zga qaramaysizlar u yerda bitta joyga nomi bo'ladi akram o'tir o'tir Qo'llar, sizlarda iltimos aytib qo'yish yo'q. Bir so'zimiz. Savol beraman, savolga javob berasiz. Bu yerda Siemens operator bo'ladi. Siz yuragi kim bilan bo'lgan bo'lardingiz? Oraya Oye, Sunda edildi. আচ্ছা দাদা দোষ দিন আপনার তো আর কাকালা তে আজ আজ তো শুন Nergize. Nergize. Peki sorunuz? Bak kaçma dayı. bu yer asosan kichkina ishlaydi bu yerda sizga sovg'a siz bu yerga kim bilan borgan bo'lardingiz qobamon qobamon bilanmi bu yerlarda ko'proq ayol kishi ishlaydi siz bu yerga kim bilan borgan bo'lardingiz o'z Döviz bo'lmasin. Qo'shning bilan. İsmini aytaymi? İsmi yo'q. İsmini aytish shart bizni. İsmi Gül. Bu yerda ko'proq pul rol o'ynaydi. Bu yerda ko'proq pul bo'ladi. Siz bu yerga kim bilan borgan bo'lardingiz? Pul bilan. Do'stim. ismini ayting yekatorga bu ishxona asosan bayram arafalari odam ko'p bo'ladi bu yerda siz u yerga kim bilan borgan bo'lardingiz siz Qorbobo bilan bormi ashulja o'z o'z bilan nima borardingiz siz o'z bilan nima olib borardingiz o'z bilan qoqidolarga bo'lardim siz ismiga bilan she'rga borib o'z bilan nima bo'lardingiz আচ্ছা Suyuzni hoji bilan bog'lab, o'zi bilan nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? siz sizga narizaxon bilan qolib yaxshi siz narizaxon bilan qolib chiqayotgan ovozi bu yerda nima qilardingiz savol boshqa siz bu yerda nima qilardingiz boshni o'qib qaytadi boshni boshdan javob berasan nimaga boshdan o'qiyapmanda siz bu yerga Doğru neden bulandınız? Ne diyeyim dedim ama. Söz kaçırardık. Kar babamdan kız daha var ya. Bir yere var. Göz. Bir yerden ne kadar kız? İşler. İşler. Murilo Lauro. Una grande. Não se pode Ah, ela? Vocês fazem um grande lá disso aí. Será? Pulsana é outra vida, né? Gidesin anlara, son kanala, bayram kunlari, bu javoblarni o'ziga bog'cha past bo'ladi o'tir bo'ldi Bozal. Sem a cara lá, né? Sem a cara lá. Chuga, chuga. Thank you. Sol mana bo'ldi nozik aka bo'ling aytishlariga qaraganda qulog'i katta qizlar sochlari yoyib yurar to'g'ri hozirgi sahna ko'rinishimiz radomdagi bir bir erkak radomga borgan holat Nilay. Oraya Nilay. Raballah halvamı cuma çıksın. Halva. Ey yana halvamı sakkizta qiz tug'ding biramatta chupa chup shumiydi demaysan bunaqa nima u rus qolgan qomading seni ha turing zakka o'tirmay o'zim bilaman xotindan boshlamasam bo'lmaydi ha o'shanaqa bo'ldi qanday savol ko'rmaysan xotinni sakkizta qiz ko'rma to'qqizinchisi ham mana qiz o'tiribdi bunaqa dema o'g'iz qolib ketdimi xotinni almashtirmasam tekkaning o'lasan chala dehqon o'zing ekkanmisan ishchi yollaganmisan お願いします。Irma, eh. Gracias, What's up? ko'cha bog'chaday bolani bog'chadan chiqib o'ynayotganday holat Bana sizden ayet etmem, bolam seminariyaga ketmaydi yo'lga ketadi aytdimu men senga qumdan ham qasr qilsa bo'ladi e bolam qani meni oldingizdan ona bilan bir so'rashib ketdimi bu boyagi ishni sotish endi yo'lchimiz birov bir bo'ladi Sovjetga yetishdi oldingi holat. Do'stim kim? Chirasan. Eshik. Asal yaratasan. Bosh o'rlaring chirasan. Masni yechasan. Qayta. Chiraman, mosh asal yediraman, mosh o'rdan yechaman, masni yarataman. Nima aytib o'lasan? o'sha asalga yalatasan moshxo'rlarni ichirasan mastini ichasan qayta men kiraman asalni yediraman moshxo'rlarni ichaman mastini yarataman unaqa emas to'xtalaman o'rgatib endi shu holat endi shu holat qishloqda jo'rajon tepda yetkazdi bor yasakladık. O'qituvchilarimizni o'qituvchilarimiz bilan gaplashgani keldik. Aşık. Cırıllama. Gelse sanki yapar sanki şolama. Diyece lan bana. Ma bunu hurmat degan narsani biladi, Asadbek yer qo'lidan turishmaydi bularni. Erkan degan. Ya, domla, domla. स्वामी नाम ला बिगिन नमन दा देवा पर मांस Ya assalamu aleyküm abi yaşlısınız. Görün ben sizi. İçtik. Maşine remontdayken. Pedro é lá se Rahmat. Obe bilan bitta rasm yoping. Bo'ldi, O Hop, meu. vaqtim yo'q. Hozir man. cara vem! qarasang. Turing, lekin. Yaxshi, yana aka, nima problem o'ylayapti? Aka, bu yoq, bu yoq. Yaxshi, sangdirlarman. Kelsang sangaman, sangishaman. Aka, bu yoq. Ye, hojidomla, hojidomla. Qo'yganingizni yomonda bitmayapman. Eshitdik. Tepa qo'rg'onda rasmiga harakat qilib qo'yibsiz. sizga bugungi xizmat ashedga imomligini o'z qo'lingizga olasiz asheddan xizmatga o'tazasiz orqan men domla abdurasov chekeniyadan chilmachiliklarda domlang bo'lardi ko'rinmaydi ya bunaqa ah. mana domla iya